Bakı, Əlağa Kürçaylı. Uzaq illi əziz dostum soruşdu. Sizin Bakı söylə necə şəhərdir? Dedim, qardaş, mənim doğma şəhərim yazılmamış, oxunmamış əsərdir. Çiçək desən, könül açan çiçəyi, külək desən, ev uçuran küləyi, qasırğada ağ dalğalı ləçəyi, sakit gündə gözü mavi xəzərdir. Nəğməsidir zavodların fit səsi, Suya düşüb buruqların kölgəsi, ətirlidir bağlarının meyvəsi, ağ şanısı elə bil ki, şəkərdir. Dost görəndə tükənmir hörməti, düşmən görsə dərya olur nifrəti, bir qədər də dəli sovdu adəti. Əziz dostum, Bakı belə şəhərdir.